Salut! Astăzi vreau să vorbesc despre a munci. Uh, mulțumesc fratele meu, Dragoș. Uh, fratele meu are o fermă de iepuri în Moreni și o să mă inspir și de la el și de la mine. Acum 10 ani, pentru mine, a munci era uh, a merge la scârbici, a, ți fie scârbă să trăiești. Pentru mine asta însemna a munci. Dar după ce am găsit actoria, pentru mine a munci s-a schimbat cu totul înseamnă ați inventa un job și a câștiga bani. Cât, cât de mult vrei cu el. Pentru tine ce înseamnă a munci? Ceau!